wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hai, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu leo nitaenda kuonesha jinsi ambavyo ninatengeneza hili wig nimetengeneza from scratch, yani kuanzia mwanzo kwenye closure, jinsi ya kutengeneza bundles Nina hizo video tayari kwenye hii channel, nitakuwekea link hapo juu kama unataka kwenda kujifunza. So without further ado, let's get to the video. Kwanza kabisa tutaanza kwa kuchambua nywele. Nywele ambazo natumia ni nywele za aina ya expression, ni nywele ambazo zinatumika kwenye kusukia mabutu. So utaanza kuchambua nywele na tunachambua nywele ili kuonekana natural, kutengenezea wigi. Alafu utachana nywele yako. Kuna video tayari nimeshaonyesha jinsi ya kuchambua nywele, nitakuwekea link hapo juu. Alafu sasa hivi kitu kinachofuata ni kutengeneza closure. So kuna video nyingine ambayo nimeshaonesha tena jinsi ya kutengeneza closure. Nitakuwekea link hapo juu kama unataka, please nenda kaangalie hiyo video, iko very detail na utaelewa kila kitu kiurahisi, na kila kitu ambacho nimekitumia kwenye hii video nitakuwekea linki zote kwenye description box hapo chini, kama unataka kujifunza au unataka kupurchase kitu chochote kwenye hii video please angalia kwenye hizo link hapo chini. Alafu ukishamaliza kutengeneza closure yako, hivyo ndio itakavyokuwa inaonekana. Na sasa hivi ni muda wa kushonea closure kwenye kofia. So utaanza kushona closure yako kwenye kofia Ukishamaliza kushona closure yako, sasa hivi ni muda wa kutengeneza weaving bundles, na weaving zako utatengeneza tu kwa ku kama mnavyoona hapo, utachukua nywele alafu utaziweka kwenye uzi. Huo uzi utaufunga kwenye sehemu ambayo unaweza ukafungia. Kuna video nyingine pia nimewaonyesha jinsi ya kutengeneza weaving bundles, nitakuwekea link hapo juu. Sasa hivi nitaanza kushonea hizi weaving bundles. Hii ni njia rahisi sana ya kushonea nywele kwenye kofia yako ya wigi, na pia kama kofia yako haina matundu makubwa, yani nadhani hii ndo njia ambayo unaweza ukashonea weaving na unaweza ukatengeneza wigi kiurahisi sana. Alafu sasa hivi kwa kuwa nataka nichukue nywele kidogo kidogo ili wigi lisionekane lime lime limetutumuka, yani limevimba. Sasa hivi nitaanza kuchukua nywele kidogo kidogo kutumia pini ya crochet size ndogo kabisa, ambayo inachukua nywele kidogo kidogo, yani huwezi kuweka nywele nyingi sana. Alafu kama unavyoona, kitu kingine ni kwamba nikichukua nywele ninaweka pini inaelekea chini, na ukielekeza pini yako chini nywele zinakaa vizuri zaidi kama yani kuliko ukielekeza pini yako kwenda juu. So utaelekeza pini kwenda chini, alafu utachukua nywele kidogo, utafanya kama vile unavyofanya crochet hair. Kama mnavyoona hapo, naingiza pini kwa chini, nachukua nywele alafu nazitoa. Ni rahisi sana. na nywele unatakiwa uchukue nywele kidogo kidogo, usichukue nywele nyingi sana, ili wigi lako lisionekane limejaa sana. unachukua nywele kidogo, unatoa, unaingiza nywele ndani, unaingiza tena mara ya pili, alafu unazifunga ili zisitoke. Utaendelea kufanya hivyo hivyo mpaka ukimaliza. Naomba tu niwakumbushe kama hujasubscribe kwenye hii channel, please bonyeza hiyo subscribe button hapo na pia bonyeza kwa kikengele ili uweze ukajulishwa pale ninapopost video zangu. Na kila kitu ambacho nimetumia kwenye hii video nitaviweka vyote kwenye description box hapo chini, ili kama mtu unataka upachese kitu chochote unaweza ukapachese kiurahisi, na video zote ambazo nilishaonyesha ya kutengeneza closure, ya kutengeneza uh, weaving pia nazo nitawekea link zote hapo chini kwenye description box, na pia nitawekea link huku hapo juu. Utaendelea kufanya hivyo hivyo, kisha unakaza nywele vizuri ili zisiweze kutoka. Alafu sasa hivi huku mbele hakikisha unachukua nywele kidogo kidogo sana ili ionekane ni natural. Ukichukua tu nywele nyingi haitaonekana natural. Kwa hiyo hakikisha unachukua nywele kidogo kidogo. Ukishamaliza kutengeneza wigi lako, sasa hivi ni muda wa kulichana ili kuondoa nywele zote ambazo zitakuwa zimebakia bakia au zimejishika kwenye wigi. Alafu sasa hivi ni muda wa kukata hii sehemu ambapo kuna closure, hii sehemu ya ndani ya katikati ya closure ili kufanya closure yako ionekane natural zaidi. Kama mnavyoona closure yetu itakuwa inaonekana hivyo ukiweka kwenye ngozi, so inaonekana natural kabisa. Sasa nitawaonyesha tu nikiwa nimelivaa ili mpate idea jinsi lilivyo kabla hatujafanya step inayofuata. Kwa hiyo sasa hivi kitu tunachoenda kufanya ni kuweka ndani ya maji ya moto ili kulinyoosha. Usiweke maji ya moto sana kwa sababu utaweza kuharibu wigi lako. Kwa hiyo weka maji ya moto kiasi. Na ukiweka maji ya moto hakikisha unalichezesha hivyo wigi lako. Usiache muda mrefu nywele kwenye maji ya moto. Hakikisha ukishamaliza hapo unalianika. Na baada ya kukauka nywele, ukishalianika itaonekana hivi. Kwa hiyo sasa hivi kitu tunachoenda kufanya ni kupasi nywele. Tutatumia pasi ya mkono, ila kitu ambacho ninafanya unatakiwa Washe moto wa chini kabisa, alafu uache pasi ipate moto. Ikishapata moto uizime, alafu uanze kupasi nywele zako. Na hii itaipa nywele yako itakuwa kama vile imenyooka. Haitanyooka kunyooka, ila itanyooka na kitu kingine itang'aa vizuri itakuwa haina mng'ao ule wa mwanzoni. Kama mnavyoona tumemaliza kupasi nywele yetu, inatingishika vizuri kabisa. Sasa hivi kitu tunachoenda kufanya ni kupaka poda ambayo inafanana na ngozi yetu. Utapaka ile sehemu ambapo kuna mstari kwenye closure. Alafu sasa hivi nitajaribisha. Sasa hivi nitaenda kukata hii closure iliyobakia huku mbele ili kukamilisha muonekano wetu. na sasa hivi hii ndio final look kama mnavyoona uta tu nywele vizuri kwenye kichwa na kama mnavyoona nywele yetu imekaa vizuri zaidi Msisahau kuniachia komenti zenu hapo chini. Asanteni sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Kama umeenjoy hii video, usahau kunipa like na pia niachie comment yako hapo chini, na kitu kingine, share hii video na marafiki zako, na kama huja subscribe kwenye hii channel, please subscribe, na pia usisahau kutan hiyo notification button hapo tu pembeni ya ya hiyo subscribe button kuna ka notification kama kakengele, kibonyeze iko ili uweze ukajulishwa pale ninapopost video zangu. Asante sana na bye.